नमस्कार मैत्रिणींनो या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दाखवणार आहे ब्लाऊजचा जो पाठीमागचा गळा असतो त्याला कुठल्याही प्रकारची गळपट्टी न जॉईंट करता अगदी फिनिशिंग सहित कसा ब्लाऊज शिवायचा आहे आणि जो कमरेचा साईडचा असतो ब्लाऊज कमरपट्टीसुद्धा न जॉईंट करता अगदी फिनिशिंग सहित ब्लाऊज कसा शिवता येईल हे मी तुम्हाला दाखवणार आहे तर चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करू ह्याची गळा रुंदी सव्वा दोन इंचाची घेतलेली आहे आणि पाठीमागचा जो गळा आहे साडेनऊ इंचाचा आहे आता पहा याची ह्याची रुंदी तर मी सव्वा तीन इंच ठेवणार आहे कारण पाठीमागचा गळा थोडासा पसरट हवा आहे त्यामुळे इथं मी सव्वा तीन इंच घेणार आहे तुम्हाला जर का पसरट नको असेल तर तुम्ही जेवढं इथं गळा रुंदी सव्वा दोन घेतलं तेवढं इथं सव्वा दोन घेऊ शकता तर पहा इथं चौकण कप्पा करून इथं मी राऊंड शेप देऊन घेणार आहे तुम्ही कुठलाही शेप देऊ शकता चौकन त्रिकोण किंवा मटका गळा पानगळा वगैरे आता इथं पाठीमागचा टक्स पॉईंट घ्यायचा आहे पाठीमागचा जो टक्स पॉईंट आहे ते साडेचार इंचाचा घेतलेला आहे उंची याची तर आता मार्किंगनुसार आपण कटिंग करून घेऊ तर फ्रेंड्स गळपट्टी जॉईंट करण्याचाही वेळ वाचतो आणि जे कमरपट्टी आहे ते जॉईंट करण्याचाही वेळही वाचतो आणि शिवाय ब्लाऊजमध्ये खूप सुंदर अशी फिनिशिंग येते गळ्याला आणि दुसरं म्हणजे काय फ्रेंड्स जेव्हा आपण गळपट्टी पूर्ण गळ्याला लावतो तेव्हा त्याला हात शिलाईसुद्धा करत बसावं लागतं असं काही झंझट नको असेल तर मी जसं दाखवते तसं तुम्ही करू शकता तर पाहू शकता इथं अस्तर आणि जे ब्लाऊजचं कापड आहे ते कटिंग करून घेतलेलं आहे आता पहा इथं गळा रुंदी मी सव्वा दोन इंचाची घेतली होती तर इथं सव्वा दोन इंचावरती मार्किंग करून घेत आहे जेणेकरून व्यवस्थित आपला गळा बसेल आता पहा तिथं खडूचं तुम्हाला मार्किंग दिसेलच आता काय करायचं आहे जिथं खडूचा सव्वा दोन इंचावरती मार्किंग केलं होतं बरोबर तिथेच गळ्याचा भाग ठेवून घ्यायचा आहे पाहू शकता बरोबर तिथेच मी तर गळ्याचा भाग जो आहे तो ठेवून घेत आहे व्यवस्थित अस्तरचं जो कापड आहे ते पसरून व्यवस्थित ठेवायचं आहे आणि इथं पिनअप करून घ्यायचं आहे जेणेकरून कापड हलणार नाही आता इथे पाठीमागे सुद्धा पिनअप करू आता पहा इथं पूर्ण गळ्याला शिलाई करायची आहे अगदी पाऊण इंच घ्यायचं आहे फक्त तीन रेषाच घ्यायचं आहे शिलाईमध्ये पहा दोन ते तीन रेषाच घ्यायचं आहे आणि एक एकसारखी पूर्ण गळ्याला इथं शिलाई करून घ्यायचं आहे कुठंही कमी जास्त अजिबात घ्यायचं नाही एक एकसारखलीच इथं शिलाई यायला पाहिजे एक लक्षात ठेवा अगदी पाव इंच तर पाव इंचच पूर्ण गळ्याला शिलाई करून घ्यायची आहे तर पहा इथं पूर्ण गळ्याला मी या पद्धतीने शिलाई करून घेत आहे पूर्ण गळ्याला शिलाई झालेली आहे आता कमरेच्या साईडनं सुद्धा आपण शिलाई करणार आहोत ह्या ज्या पिण्या आपण जॉईन केल्या होत्या ते काढून घेतलं आता पहा कमरेच्या बाजूने सुद्धा पाव इंचावरती ते अर्ध्या इंचावरती एक सर्कल पूर्ण शिलाई करून घ्यायचं आहे कुठंही जास्त कमी अजिबात शिलाई करायचं नाही एक सर्कल शिलाई यायला पाहिजे जे आता जास्तीचं कापड आहे कमरेच्या साईडचं ते कटिंग करून टाकायचं आहे जास्तीचं कापड जे आहे ते कटिंग करून टाकलं आता पहा जे गळ्याचं कापड आहे ते सुद्धा आपण कटिंग करू अस्तरच्या बाजूने व्यवस्थित इथं कटिंग करून घ्यायचं आहे तुम्ही कुठल्याही प्रकारचे गळे काढा पण तुम्हाला गळपट्टी कुठल्याही प्रकारची जॉईंट करायची नसेल तर तुम्ही सेम ह्या पद्धतीने शिलाई करून घ्यायचं आहे पूर्ण गळ्याला इथं गोला आकार आहे त्यामुळे इथं छोटे छोटे कट्स द्यायचे आहेत पूर्ण गळ्याला छोटे छोटे कट्स देऊन घ्यायचे आहेत पहा एक लक्षात ठेवायचं आहे ह्याची शिलाई कटमध्ये येता कामा नाही आहे तर पूर्ण गळ्याला या पद्धतीने बघा छोटे छोटे कट्स देऊन घ्यायचे आहेत असे कट्स दिल्याने काय होतं की अस्तर जेव्हा आपण उलट्या बाजूने पलटू तेव्हा पटकीने पलटतं आणि त्याची फिनिशिंग सुंदर येते म्हणून असे कट्स देणं फार गरजेचं आहे तर पहा इथं कट्स देऊन झालेले आहेत आता आपण अस्तर उलटं करणार आहोत पहा कमरेच्या साईडनं पहा इथून असं अस्तर उलटं करून घ्यायचं आहे पहा या पद्धतीने असं उलटं करून व्यवस्थित ब्लाऊज करून घ्यायचं आहे पाहू शकता गळ्याची फिनिशिंग फार सुंदर आलेली आहे पहा कुठल्याही प्रकारे न जॉईन करता उलट पट्टी जॉईन केल्यापेक्षा सुंदर याचा आकार आणि फिनिशिंग येतो तर पहा फार इथं सुंदर गोल आकार आलेला आहे आता काय करायचं आहे पूर्ण गळ्याला एक दाबटीप करून घ्यायचं आहे जेणेकरून ह्याची फिनिशिंग जाग्यावरती आणि व्यवस्थित येईल तर पहा पूर्ण इथं गळ्याला अगदी व्यवस्थित कापड सरकावून सरकावून आकारानुसार इथं शिलाई करून घ्यायची आहे तर फ्रेंड्स गळ्याला सुद्धा जे पाठीमागचे ब्लाऊजचे गळे असतात त्याला कॅनव्हस पेपरशिवाय कशाप्रकारे डिझाईन करता येईल याचासुद्धा मी व्हिडिओ अपलोड केलेले आहे तुम्हाला तो व्हिडिओ पाहायचा असेल तर माझ्या चॅनलवरती जाऊन चेक करून ते व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकता कारण प्रत्येकाकडेच अर्जंट असेल तर जो कॅनव्हस पेपर असतं ते अवेलेबल नसतं तर अशा वेळेस बिना कॅनव्हस पेपरचा गळा कसा काढायचा आहे कुठल्याही प्रकारचा आकार असो तर त्याचासुद्धा मी व्हिडिओ अपलोड केलेली आहे माझ्या चॅनेलवरती चेक करून तुम्ही पाहू शकता पाहू शकता तुम्ही गळ्याची फिनिशिंग फार सुंदर आलेली आहे आता पहा कंबरपट्टीसुद्धा जॉईन करायची गरज नाही कमरेलासुद्धा अशी छानशी अशी फिनिशिंग आले हवा असेल तर तुम्ही डापटीप म्हणून जसं आपण गळ्याला केलेली होती तसं तुम्ही इथं करू शकता पण हे कॉटनचं कापड आहे त्यामुळे व्यवस्थित जागेवरती बसलेलं आहे डापटीप द्यायची काही गरज नाही कॉटनचा कपडा असो वा दुसरं कुठलंही कपडा असो तुम्हाला दाबटीपची गरज आहे असं वाटलं तर तुम्ही दाबटीप करू शकता कमरेच्या साईडनं जर कापड खालीवर होत असेल तर पहा आता बाजूनही तर अस्तर जॉईंट करून घ्यायचं आहे शिलाई करून घ्यायचं आहे एक बाजून झाली इथं शिलाई आता दुसऱ्या बाजूने सेम पद्धतीने इथं अस्तर जॉईंट करून घ्यायचं आहे तर फ्रेंड्स आजचा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंट्स करून सांगा आणि व्हिडिओ आवडल्यास प्लीज एक लाईक करा आणि सस आणि सबस्क्राईब करा तर पहा इथं शिलाई करून झालेली आहे जे जास्तीचं कापड आहे ते कटिंग करून टाकणार आहे आता हे कापड कटिंग केल्यानंतर जो पाठीमागचा टक्स पॉईंट आहे ते शिवून घेणार आहे तर पहा फ्रेंड्स इथं पाठीमागचा टक्स पॉईंट शिवून घेणार आहे आता तर फ्रेंड जे नवीन शिकत आहेत त्यांना अनेक प्रश्न पडलेले असतात अगदी साध्या ब्लाऊजपासून ते कटोरी कशी वाढवायची कटोरीबाबतची माहिती किंवा ब्लाऊजची माहिती असे काही प्रश्न पडत असतात तुमच्या प्रश्नाचे उत्तरं सर्व काही मिळतील तुम्ही माझ्या चॅनेलवरती जाऊन चेक केलात की तुम्हाला जो व्हिडिओ पाहिजेल तो व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकता आता इथं टक्स पॉईंट पहा या पद्धतीने इथं शिवून घेतलेली आहे आता पूर्ण तुम्ही ब्लाऊजची फिनिशिंग पाहू शकता फार सुंदर आलेली आहे कमरेच्या साईडनं गळ्याच्या साईडनं पहा या पद्धतीने इथं ब्लाऊज आपला तयार झाला आहे व्हिडिओ आवडल्यास प्लीज लाईक करा